төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой ёс зүйн асуудал нь бидний хараад тус бие даасан ажиллах ёс зүйн хороонд энэ одоо албаа агчд холбоотой ёс зүйн зөрчлүүдийг дүгнэлт гаргахаар байгаа. Тэгэхээр энэ хөлийн үйлчлэлээр саний дурдсан бүх одоо субъектууд ороод тэгээд энэ ёс зүйн хороо энэ эдгээр албан агчдын ёс зүйн дүгнэлт хийгээд улсын хурлын ёс зүйн сахлах хариуцлагын байнгын хороонд дүнэлтэ эвлүүлээд тэгээд ус томилох эрх бүхий албан тушаалтан буюу улсын хурлд саналаа өргүүлэхээр ингээд процесс явдаг гэдээ бас наривчсан зохицуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ үлийн үйлчлэлд бол э, хамаарнаа. Баатар зэрэг талыг юу ойлгосон? За одоо бол дараагийн гарч тодорхой хариулахгүй тэгээд за ингээ за за Баатар зэрэг талыг хариулж 82 Товч тодорхой хариулаарай. За өнөр бол асуусан 565 ёс зүйн зөвлөл байгуулагдчихэ гэд. Энэ өмнөх одоо тайлан дээр ч ингэж хэлээд байсан. Энэ бас ойлголтын зөрүү байгаа. 567 бол дөрмээр 25 одоо хүнээс доошоогоо байгуулж болохгүй ёс зүйн зөвлөл гэдгийг одоо санаачлагаараа байгуулсан ийм санаачлаг гаргасан учраас 567 шинээр одоо байгуулагдсан. 25-аас дээш хүнтэй төрийн байгууллагуудад 250 одоо ёс зүйн зүйл байгуулагдсан. Ингээд одоогоор бол 2961 ёс зүйн зүйл улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Шинэ хууль батлагдахаар ажил ажил ажилтны тооноос үл хамааран 4232 төрийн байгууллагад тус тусдаа ёс зүйн дэд хороо байгуулагдаад ажиллана. Ингээд хийдэгдэл гарахгүй давхар Э, ер нь 2691 эс зүйн зүйл ажиллаж байгаа. Энэ хуулиараа байгуулагдах ёстой. Энийг институтчилж нэгдсэн удирдлагаар хангаж энэ эс зүйн дэд хороо байна, төрийн албаны эс зүйн хороо байна. Энэ систем болгож иж энэ төрийн албанд байгаа жишээл төрийн аль багчдыг хамгаална хариуцлага их байна гэж буруу ойлгоод байгаа юм л да. Эс зүйн зөвлөлч одоо удирдлагуудын ч байд юм уу, улс төрийн ч байд юм уу, дарамт шахалт, ялгуурлан гадуурхалт, ажлын байрны хүчирхийлэл, ажлын байрны дарамт энэ бүх юм чи ёс зүйн зөвлөлдөө гомлоо гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ёс зүйн зөвлөл нь ажилддаг биш даргын дарга нэг хүн томчдаг. Энэ юмнууд чинь тодорхой болгож байгаа. Ингээ улсын хэмжээнд 4292 төрийн байгууллага ажиллаж байгаа. 4292 байгууллагад дээр одоо 20-с дэжтэй ёс зүйн зөвлөл ажиллана гэж байгаа боловч бүх байгууллага дээр энэ ёс зүйн хэм хэмжээг хянжих ёстой. Ер нь эрхцүүд төр шударгуу болвол Ямар ч хууль эс гаргасан ч гэсэн ард нийтээрээ дагнаа. А эрхцүүд төр шодрог босвол мянган хууль гаргаж дагж ард түмэн дагж мөрдөхгүй гэсэн юм эртний Чингис хааны сургаал байна. Ийм учраас энэ чи ёс зүй бол хуулийн амин сүнсээ гэж энэ хуулийн дээр ажилласан наран гэрэл актимч энэ хуулийг боловсруулсан манай энэ анхц бол доктор Японы төрийн албаны ёс зүйн хууль, Германы төрийн албаны ёс зүй сахилгын хариуцлагын хууль за Азийн орнууд бол бүгд энэ ёс зүйг ингэж хуульчилж, дэлгэрүүлж, тогтоож байгаа энэ зарчмуудыг судалж яж ингэж энэ хуулийг үндсэндээ 3 жил боловсруулж 2018 оноос хойш ажиллаж өнөөдөр анхны хилцүүлэг нь манай Бадманы бүгийн Батэрдэн гишүүн байнгын орондоо хилцүүлж манай Багагийн Батмөр гишүүднийг боловсруулж энэ ийм чухал хууль гарч байгаа. Энэ чинь ямарваа нэгэн гэмт хэрэгч бай ёс зүйн зөрчил гарахад заавал төрийн албан дотроос шүглүүлэх, мэдээлэх, мэддэхээс ахуулаад бүгд хоорондоо уйлж байгаа. Ям чаас энэ чинь нэг талаас төрийн албан хаагчдаач хамгаалж байна. А нөгөө талаас энэ төр дэд хэтгэлийг сэргээж байгаа. Японы төрийн албаны ёс зүйн тухай хувьд төрийн албан хаагч бол төрийн ард түмэнд үйлчлэгч учраас тэдний үйл ажиллагаа ёс зүйн хэм хэмжээгээс төр дэдх ард түмний итгэл хамаарна гэж тодорхойлж байна. Тийм учраас энэ төр дэдх ард түмний итгэлтэй ч холбоотой. Энэ тулд улс төрийн албан шалтнуудын шатыг дээрээс нэгтээ шүдэх учраас энэ төрийн албаны энэ улсын их хурлын гишүүний 900 кодекс дөрөв батлагдсан. Энийг мөрдүүлэхээс энэ цаашаа мөрдөж эхэлж байгаа шүү дээ. За одоо ингээд гişүүд